ككل سنة تحتفل مدينة لمطة بشهر التراث بطريقة خاصة ومغايرة للمدن التونسية الأخرى خصوصية مهرجان التراث الغذائي كما يدل عليه اسمه يحتفي بأكلة شعبية وقديمة ومغلب الناس نساوها أكلة البسيسة أكلة زمنية فيها منافع صحية كبيرة ومدينة لمطة تتفنن في صنعها وفي تسويقها في ثوب جديد يتماشى مع الوقت منصور صنديد عضو بجمعية سيادة مدينة لمطة وكذلك عضو في هيئة الإشراف على الاحتفال وإقامة الدورة 16 لمهرجان التراث الغذائي آه، لبسيسة في دورته 16 من مؤسسي هذه الجمعية التي تم بعثها سنة 1992 وانطلقت في النشاط خاصة الدورة هذه نتاع أكل البسيسة بفضل مجهودات ثلة آه، من مواطني لمطة وشبابها وإطاراتها وعلى رأسهم السيد حبيب صالحة آه، وتأونت الجمعية وانطلقت في الاحتفال هذا هو معناها ربما الخير ربما تسألوني وتتساءلوا لماذا هذه الدورة ولماذا الاشتراك والمساهمة في شهر التراث بهذه الطريقة احنا الحقيقه كما غير ما نوصلكم الاجواء عامه والروح الحقيقة لها فكره كيف تكون الاجواء بصفه عامه في هذه الايام غايتنا الاساسيه هو احياء التراث وراهنا على احياء التراث الغذائي علاش التراث الغذائي لأننا لاحظنا وكل الناس كل لاحظ أن التغذية لدى خاصة عديد الأطفال والشبان كلها معناها استهلاكية معناها نتاع حوانت نتاع مراصنة ونسينا <clears throat> البسيسة اللي هي أكلة زاد وزواد للاجيال وأجيال ولا قراو في جامع زيتونة ولا كانوا يسافروا كلهم إلا وانتفعوا بالبسيسة والبسيسة هم خير لذيذ والله بعد ذلك نسيت نقول لها هذيك نقول لها احتفلوا بها سنوين هذه دورة 16 دورة 16 لا لا نحصل توفر فيه جميع أنواع الأساس آه، نحصل من من السحلب الأولى في نقول بالنسبه الى لوحه نوري آه، جزء من من الحرم من العداء من عادات وتقاليد كلها مدينه لمطه وهي عادات تقاليد في كل مدينه لكن تمتاز بها كلها خاصه مدينه تمتاز بها لمطه السلام عليكم ورحمه الله سؤال اخر شنو طيب. شنو رايك في الاقبال نتاع آه، الاقبال والله الاقبال يعني له الحضور هذا هو نقول الحمد لله رب العالمين وكل كل عام قلنا احنا في يوم اليوم اليوم الاول العرض وكل عام خير البلدان والله آه، شغلي كان أخوي مهرجان باهي وان شاء الله نتعرفوا به وان شاء الله ربي يجيب فيه القسم فهمني وربي يوجد الخير مش باش نقول لك انا اول مره نجي واجبني آه، المهرجان ياسر والاحباب والاصحاب لموا الكل هنا ويذوقوا ومازال فماش خرج أخوي ربي يجيب القسم يا حاجة شنو رايك في المهرجان تاع بسيسة للسنة؟ مهرجان كاس برك كيفاه؟ يعني كنت الأولى وليت تلفي لي شوي حطوني في الاخر باش يسرقوني في الباي ماكش راضي على المهرجان سناف والله واهقه منه ماشي بقاتش هذا مره هنا إيه،, ايه هذه طول البلاصه نتاعك اما المهرجان ككل معناها كتظاهر وكذا معناها خير من قبل اخي من قبل كيفاه هذه البلاصه جاتني مش كي قبل جاتها على ديما نقعد ورا الجامعه تسمى الجامعه ورايا ومعناها والناس برشا ناس هما خير من قبل ناس برشا برشا زيت المهرجان لبسيسها فهمت آه، سمعت مهرجان باهي تفاجئت نشوف شنو فما صافا عجبني فما حضور فما موك نتاع حاجات ما ان شاء الله الدورات اللي خدنا جايين ان شاء الله يحسنوا فيهم كيما اللي جانا مش مريقل حتى طرف نورمالمون هو المهرجان نتاع ماكله تبدا بلاصه نظيفه تبدا بلاصه منظمه فادو تو الدنيا داخله بعضها وكلت نظام وغبابر وخمج منا منا هذا سافا فما ياسر انواع نتاع بسيسه على كل لون يا بسيسه وسافا oh باهي باهي ان شاء الله من حسن الى ان المهرجان والتظاهر هذه اصبحت اكبر من لمطه بحجم مدينه لمطه وهيكلتها ونفسها الشكل نتاعها وحجم الزوار اللي يجونا vraiment ولا عندك الضغط ونحن بحاجه الى عديد القيادة العامله عديد المسؤولين عديد الساهرين على مختلف المظاهرات وهي كلها مشاكل ماديه على الخصوص ان شاء الله نتفقوا رغم التشجيعات عديد الاطراف اللي اعطتنا الفلوس وذكرت من البينه كانت حمايه تراث وعندنا sponsoring زاد من غير ما ندخل في الببليسيتي بتاع الشركات هما زاد قاعدين عاملينها واحنا قايمين بالواجب والتظاهرة قاعد تكبر وإن شاء الله تديو في الدورات القادمة إلى خلق فضاء للاستقبال للإقامة وللأكل وهو يعتبر من أكبر المشاكل عندنا في الوقت الحاضر لأن قاعدين نضيف المدعوين اللي هم كامل الجمهورية في مدينة موسية في النوزل